dalen ak jamm jamono ji ki yëngal sénégal di tass yi jaarale ko ci réseau social bi di instagram moo di lili dior lili dior di ab xali bu jigéen bu cosaanoo ci réewum nigeria waaye di dund jamono ji ci réewum amérique moo ngi wàcce instagram bi jamono ji ba zero ndax kat xale yu góor yi sénégal yi ñu ci bari duñu tardé ab directam ci instagram ci yooye directam nag daanaka xale bu jigéen bi di lili lam cay def moo di lu ñaaw ndax kat day sumeeku ba mu sedwe ci juutu ay taatam di lëmbal ak raay ay weenam li le waral nak bu lu tollu ci ñaar fukki jooni doomu adama di ko suivre saay su ne buy def direct mom li li jor nak ñu upp ci ñuy setan ay directam danaka ñepp ay sénégalais la rawatina ay xalé yu goor lolé waral nak ba xalé yu jigéenu sénégal yu bari nelawatuñ ba yandor ndax kat dañoo japp ni seeni far wala sax seeni ay jëkkeur dañuy suivre ki nga xamanteni modi lili ndax fecc mom muy amal di ci juuto kal di def lu ne jaarale ko ci direct yimi amal ci compte instagramam jamono ji nak yamo ñu daldi décréter ab couvre-feu bo xamante ni 20h lay commencé japp 6h du matin ba tax xale yu góor yu bëree bëri dañuy am jotu nekk ci réseaux sociaux yi di connecté rawatina fii ci instagram di ca suivre ki nga xamante ni moo di lili joor laaj samp nag moo di ndax lëmbalu jigéen gu nekk foofee ci réewum états unis war na tax ba xale yu góor yu bëri ci sénégal di jaay seeni ngor ba mu dem sax ba di leen jural ay perturbation ci seen biiri couple beneen laaj bi samp nag ñu ngi ko jëmale ci jigéen ñi ndax xale yu jigéen yi bu fekkoon ñu ngi defal seen jëkkër yi ni lili di def ci instagram bi ndax bu boba ñom goor ñe dinañ am jotu setan ki di lili ci instagram bi ba tax ñu dal di ci mer waye nak lum ci mën di doon moy melokanu lili mom neexu la bañ lolé waral ba ku xass ba setan ko ben yoon doto ko mëna bayyi